В этом обзоре мы рассмотрим керамическую насадку для фрезера. Она идеально подходит для удаления акриловых и гелевых покрытий. Ее можно использовать при влажной и сухой обработке. Данная форма предназначена для снятия искусственных покрытий и коррекции нарощенных ногтей. Керамика – это мягкий абразивный материал, отлично шлифующий любую поверхность в том числе и ногтевую. В работе с кожей новичкам лучше учиться именно с этим видом фрез. Преимущество керамических фрез – мягкая обработка, пылеотталкивающий материал, долговечность в применении, используется как для аппаратного маникюра, так и педикюра. Керамическая фреза не нагревается во время работы, защищая клиента от неприятных ощущений. С этим и множеством других товаров компании Global Fashion вы можете ознакомиться на нашем сайте.